kweli nikapewa ile elfu tano kwenda kazini nikamwambia yule mama maana nishazoea mpaka tumekaa naye mpaka watu wakawa wananiambia yule ni mamaangu mm. basi nikamwambia mama nimepewa hela hii hapa mm. nataka nikanunue masufuria mm. haya akaniambia haya leo karudi mwanampotevu karudi Nikamwambia ndio ila kaondoka Mm. wala hajakaa akaambia sio akanambia sio mbaya basi tumefanya kazi hiyo siku kumbe yule mtoto nilimkuta sasa mm. kaiona ile hela mm. akaenda kanibia mm-hmm. kaichukua ile hela yangu akaificha sasa baadaye tumeshafanya kazi zimeisha nikasema ngoja huu muda sasa niende nikanunue nini vyombo vyangu navyovitaka mm nimetafuta ile hela sioni. Nikamwambia mama, hela yangu mimi sioni. Nikamwambia mama, hela yangu mimi sioni. Mm. Akaniambia elfu tano. Nikamwambia ndio, ile elfu tano ya zamani. Mm. Akaniambia mbona, angalia vizuri, si uliweka humu kwenye pochi, si ulinionyesha asubuhi? Nikamwambia ndio mpaka nikalia yani nikaumia kabisa yani hela yangu kweli imepotea hivi hivi na hela ndo nimepewa hii nimepata hela kubwa hapa nikanue mimi hata sufuria ya kwenda kupikia kwa sababu nikifikiria huko nyumbani na sufuria moja hiyo hiyo ndo nipike ni mm. ah, nikajisikia baya nikalia basi mama akasema hebu ngoja huyu mwenzako nimuulize yule mtoto akarudi kweli maana alikuwa amemtuma akarudi akamuuliza wewe hela mzako amechukua. Akawa nakataa, akaambia mimi sijachukua hela. Akaambia sema ukweli, hapa tuko watatu, hamna mtu atakaye sema eti amekuja kula chakula hapa atoke aende akachukue akachukue hela mzako. Yeye kwenye duro lake la hela yule mama anafunga na funguo haachi wazi. Mm. Basi kweli akakubali baadaye kwamba ile hela alichukua, akaitoa ile hela mm kuitoa. Mama akaambia hizi tabia mimi nilishazikataa, nilishasema mtu ale anavyotaka achukue anachokitaka, lakini mtu asimuibie, hata mwenzake asimuibie hela. Mm. Nilishakataa hizi tabia. Sasa yule mtoto kusema vile akaja akaondoka mwenyewe bila hata kufukuzwa na mtu. Mm. Aliondoka mwenyewe bila hata kuaga, bila hata kusema samani, akaondoka. Kuondoka nikabaki sasa mimi na yule mama na kazi nilikuwa nafanya mm. yani nilikuwa nafanya kama sio mjamzito na nashukuru Mungu mimi nilikuwa sipati shida kwenye mimba yangu sikupata shida kabisa mm. kila kitu mimi nilikuwa nakula yani nafanya kazi kama mtu wa kawaida tu, wala upati hamu ah, zile. Ah, yani nilikuwa kawaida, yani mimi nilichokuwa na furaha udongo. Ah, hapana, udongo ulikuwa upati hamu za vitu fulani. Ah, hapana, masikio mengine miguu ya kuku nini. Mm, Amen. Mimi vile vitu hapa yani mimi kitu nilikuwa napenda sana, nilikuwa napenda kula ndizi Basi. ndizi ile kwa nazi, na ndo hapo tulikuwa tunapika hapo kazini. Nilikuwa mm. napenda vizuri vizuri tu <laughs> kula kula vitu vizuri kwa napenda yani mimi kila kitu nilikuwa nakula mm e, yani nilikuwa sichagui ila tabia nilikuwa nayo nilikuwa napenda kucheka watu <laughs> nilikuwa napenda sana utani mm. nilikuwa napenda sana utani yani e, kimona eh, mcheki yule kuna mtu alikuwa nikimona hata amekaa chukia jamu cheka kumbe sio wewe <laughs> nilikuwa napenda kucheka watu sana mm. mpaka mm. mama akaniambia ujue utazaa mtoto yuko hivyo hivyo <laughs> mhm. yaani mimi nilikuwa mtu wa furaha mda wote mm. yaani ukinikwaza na kupiga hata makofi alafu huku unacheka yaani ya mtu sana sana nilikuwa sipendi mwanaume anichokoze mimi mm. kwa sababu nilivyokuwa nimenenepa nimenenepa mtu anajua huyu ana mimba huyu ni mwili tu kanenepa mm. kwa hiyo mtu ha, anajua huyu ana mimba huyu mm. eh kwa hiyo nilikuwa sitaki masiara naiti mkaka nizoezoe mm. nilikuwa sitaki nishachapa mtu kofi nikasema sitaki mazoea mbele ya yani mbele ya watu mimi nakuchapa kofi afu naondoka siongei kitu afu kesho nikipita sikusemeshi Uh -huh. e, Na nilikuwa sema nilikuwa nikimchukia mtu namchukia kweli. Hiyo shida ilikuwa hapo. Kucheka watu kuchukia mtu yani nilikuwa na, yani kama sikupendi sikupendi. Ndio ilikuwa hivyo lakini nilikuwa napenda utani sana. Mhm. Uh ah, -huh. Basi yule mtoto kuondoka nikabaki na yule mama, watu wakaanza kujua yule mimi ni mamangu. Mm. Maana yeye alikuwa mfupi mfupi. Mm. Wakasema, "Eh, hey, huyu mtoto mwingine au huyu mama?" Basi ndio ikawa hivyo, na mimi ninavumuita vile mama, na yeye anawaambia ah, sio kwamba anawaambia huyu ni msichana wangu mm. au ah, huyu ni mtoto wangu wa pili mm. yeye, maana yeye alikuwa na watoto watatu, kaambia huyu ni mtoto wangu wa pili. Mm. Basi mm. na yule mama alikuwa ananihudumia, yani ninasema ni ule upendo kuliko hata watoto wake, yani alinipenda yule mama mimi nikitaka kusuka ananisuka ananilipia na hela naenda saluni. Yaani sengine kitu mimi sijamuomba hata ananiletea matunda. Na ananiambia chochote kinachotokea njoo niambie. Nikienda hospitali lazima mimi nimwambie yeye. Mpaka akasema yani natamani ukijifungua wewe uumwe ukiwa hapa pa kazini ili uende nyumbani kwangu. Mm. Kwa kweli hapo mimi nikajikuta nimepata ndugu, hata matatizo haya yote nikasahau. Yaani nikawa familia pale au ndugu zake wote wakija hapo, yani mimi huwezi kujua kama sio ndugu zangu wale. Hata nikiwa na shida nguo mimi ananinunulia. Ehe. Ah, si tulirudi kwa mama mkwe. Sasa tukirudi nyumbani mm. Sasa kuna mimi nina tabia mpaka sasa hivi kwamba nikinunua kitu kama na jirani yangu au yeye mwenyewe pia mama mkwe mm nikiwa nilikuwa najua vitu ambavyo yeye anavitumia mara kwa mara mm. navinunua nampa ndio na nilikuwa nikitoka hata na chakula au kama nina mchele na nini sipiki mm. kuliko kiharibike kwa sababu sishindi nyumbani nachukua nawapa ndio haya basi siku moja mama mkwe akaa ananiomba kiberiti viberiti hivi mm sasa alikuwa akiwasha moto wa kuni mm. mimi hapo sasa baada ya kupata hela na kukaa vizuri mm. nikanunua jiko langu, kwa hata kupika nilikuwa napikia ndani kwangu, vyombo vyangu hivyo. Jiko la gesi? Jiko la hapana, jiko la mafuta. Ndio. Ni nilikuwa natumia jiko la mafuta. Uh-huh. E, kwa hiyo ni kule nikawaachia. Ila kitu mimi nikipika nawapa. Mm. Nilikuwa nampenda sana yule mtoto wake. Mm. Kwa hiyo mimi kila siku nikitoka kazini lazima nimletee yule mtoto zawadi. Yaani siwanyime. Ndio. Basi hiyo siku akaniomba kiberiti. Mimi nilikuwa na kawaida nawanunulia bunda la mia tano na wakabizi. Walitumia, najua lile litasogeza siku. Ah, sasa nakumbuka nilinunua kama mara tatu hivi mm. nikawapa lile zile bunda za viberiti Kesho yake tena nasikia nakuja kuomba kiberiti. Mm. Nikagongewa. Eh, wifi. Eh. Mama anaomba kiberiti. Mm. akaambia kiberiti. Eh, kimwemo nikashangaa. Sinanua vipakti vya mia tano mia tano nawaletea. Nikaenda nikampa nikamwambiaje, tainini tutumie vitu vizuri, sio mtumie mm. tutumie vitu vizuri mm hivyo tu nilimwambia kwa sababu yule mtoto na yeye huyo wifi uaga anatumia na yeye kupika jikoni anawasha ndio ehe mimi sikuongea bila kwa nini nikamwambia tutumie vitu nini vizuri sasa sijajua alichoenda kukiongea huko ndani mhm mm. mamko yakatoka kule kikawaida hawi kama umeolewa kule uitwi jina lako mm. unaitwa mwali mm. mwali hivyo ndo natakiwa uitwe. Sasa siku hiyo katoka hiyo hiyo alivyotoka kupelekewa hicho kiberiti katoka nje, akaniita, hakugonga, kasimama mm. na hapo nje eh. We Rebeka, eh, nikaitika be, sio mwali tena mm -mm, sio mwali mm -hmm. We Rebeka, nikaitika be, yaani wewe ni wakuniambia mimi nitumie viberiti vizuri vitu vizuri Kaambia hamna, mimi sijaongea kwa ubaya, nimemwambia tu vizuri, kwa sababu tumetoka kununua viberiti juzi mm. Nikamwambia wifi, hapo tutumie jamani vitu vizuri. Akanambia mimi unaninyanyasia vitu, unaninyanyasa vitu kwa, kwa vitu vya, kwa ajili ya hivi vitu vyako. Nikamwambia hamna, mimi sijanyanyasa, mimi nimeongea tu vizuri, sijaongea vibaya. Akanambia ni yaani hao huko na kufanya kazi ndio anakupa kiburi eh Kaambia hapana, so hivyo. Ikawa ugomvi yani usiku huo, yani ilikuwa nakumbuka ilikuwa ni Ijumaa. Akaongea maneno maneno, basi mimi ikabidi nimwache tu, nikanyamaza. Kesho yake mimi nikamka nikaenda kazini. Mume wake alivyorudi akamwambia kwamba mm. mimi nimemnyanyasa na nimemwambia kwamba atumie vitu vizuri, mm. ndio kosa hilo baba akaja mpaka kazini kwa sababu si anafahamiana na yule mama mm. akaja akamwelezea mm. yule mama sasa nahisi anamjua yule mama mm. kabla hata mimi sijaenda kule wanafahamu tabia zake jinsi alivyo mm. ah, <laughs> yeye yeah, aka, akaambiwa aka na baba kwamba aongee na mimi mm. kwa sababu mimi sinamsikiliza yeye sana mm. basi Akaondoka baba mkwe aliyoleta hiyo taarifa, mi mama akakaa na mi akaongea akaniambia eh, yule mama mamako bwana nime, mwanangu nimeletewa malalamiko haya hapa. Mi nikamwelewesha jinsi ilivyokuwa. Mm. <laughs> Akabaki tu anacheka. Ila akasema we naye punguza hasira. <laughs> Nikamwambia mama mimi wala hata sina hasira mpaka unione nimekasirika. Kweli mimi nimekasirika labda kwa ajili ile hali ya mimba labda alijua nimemjibujibu kule mm. Lakini sikubishana naye. Mimi nikamwambia tu huyu anakasirika kwa sababu sasa hivi sikai na mtoto wake. Mm. Mtoto wake mimi ndo nilikuwa namwangalia hata kula nikimlisha anakubali. Mtoto amekaa mazingira mazuri. Ndio maana amenikasirikia na nikamwambia kabisa alikuwa ananiambia nibaki hiyo hela unayonilipa wewe mm. ni yeye anilipe ili nisije kufanya kazi huko nibaki nyumbani. na mtoto nibaki nyumbani. Akaniambia ah, basi, kumbe ndio hivyo ambia akaambia ndio ndio hivyo ah basi na mume wake uzuri na yeye anamjua ah, hmm. akamwambia wewe mwambie Maria hata asijali akaambia haya maana akija hapo kapewa soda nini anafurahi mwenyewe wala akienda huko nyumbani kwa mke wake ndo hana sauti Ay, tukaenda tukaenda nikafikisha kwenye miezi nani? miezi minane mama mkwe kaenda akamfata yule mama Kazima mm -hmm. akamwambiaje, mi nataka nimpeleke mtoto Mauti Meru mimi hapa Mauti Meru hospitali kufanyaje? Niende nikajifungulie kule. Hapo una ujauzito na miezi nane? Eh, eh, eh. nakaribia kuingia miezi tisa. Ah, alikuwa anajua tayari. Eh, eh maana tumbo sishatokea. Mm. eh akamwambia nataka nimpeleke Mount Meru hospitali. Mama akamuuliza kwa nini? Maana sasa yeye ndo kashakuwa mama yangu tayari. Mm. So tena mama mkwe. Mm. Ehe. Ah. Kwanza kabla hapo nilisahau kitu kimoja. Nilipofikaga kule si nilikuwa niko na simu na namba ya mamangu nilikuwa nayo. Mm. Nilimtumiaga message. Mm. Nikamwambia mama, bwana, mimi nimeondoka nyumbani, mimi ni mjamzito. Mm. Nilisahau hicho kitu. -hmm. nilimtumiaga message mamangu kwa hiyo mhm. swala la ujauzito alikuwa analijua ila mhm. alikuwa ajui mimi niko wapi eh hicho kitu nilikuwa nimekisahau na alikuwa akupigia alishanipigia nikaongea naye mm -hmm. mara moja hiyo mm. ila sasa nikaona da nitakuwa nampa mama uchungu nikafuta nikamblock nikafuta na namba yake <laughs> kwa hiyo nikawa ndo hivyo nikasema sitaki tu kumsumbua mtu yoyote yule mm. acha tu nipambane mwenyewe mm -hmm. eh, ila hiyo taarifa alijua baada ya mimi kumtumia meseji ndio mm -hmm. basi alivyomwambia mama kwamba nataka nipeleke mauti Meru, mama akamwambia kwa nini? Kwa sababu taarifa zote za kliniki si anazijua, na yeye namwambia huyu mama na yeye mama mkwe namwambia nimeambiwa na nesi sina shida yoyote mm. niko vizuri basi kumwambia vile kwamba nataka nipeleke Mount Meru, mama akakataa. Mm. Mama huyu ambaye eh, anafanya kazi nafanya kazi kwake. mm -hmm. Basi mama akamwambia hapana, huyu mtoto hana shida yoyote ile. mm. Atajifungulia hapa hapa. mm. amna kwenda mahali popote. Haya, aliponyimwa hivyo akarudi nyumbani. Imepita siku moja, siku nyingine akamfata tena. Mm. Mimi sasa hiyo anavyoongea naye mimi sipo, mm. anamwambia mama, mama anakuja kuniambia mimi. Wewe unakuwa wapi? Mimi labda na, mimi na yeye hatuelewani tena. Sasa kwa nini ukiwa mwelewani anapokuja anamchukua mama pembeni? Mm -mm. Mimi ananikuta nimekaa nje ya ofisi pale. Yeah, nakuwa nashona na kazi zangu mimi. Uh -huh. Anaingia naye ndani, hawezi kumwacha akaongea naye pale nje na watu hapo. Ndio. Anamuita ndani karibu, anamkaribisha ndo anaongea naye kule. Kwa hiyo mimi wakiwa naongea naye kule mimi siwezi kwenda kumsikiliza labda anaongea nini itakuwa so vizuri na sio nidhamu eh, eh. Kwa hiyo mi naacha wakubwa naongea, baadaye akiondoka ndo ataniambia, au kama nimekoseana naye ataniambia umemfanya nini mama mkwe wako mm. Lazima aniulize kama nimekosea, ataniambia usifanye hivyo tena. Ya mara ya pili ilikuwaje alipokuja? Ile mara ya pili alivyokuja akaenda akamwambiaje, hmm. <laughs> yaani huyu mwalii kama hajajiwekea la kula ya uzazi, umwambie kabisa haniambii mimi mm. anamtuma yule mama aniambie mimi mm. maana tokea hiyo alivyolalamika mimi nimemnyanyasa na viberiti akawa anisemeshi vizuri namsalimia tu lakini hata ile kuongea naye kama mwanzo hakuna mm. e, kwa hiyo kila kitu akitaka nini anaenda kwa yule mama haya akamwambia ah, mwambie kama haji, haji, yani mwambie ajiwekea la kula uzazi kama hajajiwekea la kula uzazi atajua mwenyewe. Eh, kweli nikaambiwa uzuri mimi nilikuwa nikiweka hela zangu simwambii. Mm. Kwamba mimi naweka hela zangu au nafanya hivi, nilikuwa simwambii. Ambaye alikuwa anajua ni yule mama tu aliyenipokea pale kazini kwake. Haya. Mimi nikamwambia sawa, mna shida, nashukuru Mungu na hizi hela napata hapa zitanisaidia tumeenda miezi imeenda niliandikiwa kujifungua tarehe kumi tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa nane mm. nikaja nikajifungua tarehe kumi na mbili ya mwezi wa nane bila kumi na tano haya kabla sijajifungua kwa mfano leo ni Jumanne mm. hiyo mm. Jumanne huyo kaka akaja akarudi nyumbani mm. kurudi nyumbani na akakuta pale kwao nilipokuwa na kasi nilikuwa nalala nje mwenyewe mm. nyumba mm. ya nje mm. baba mkwe na mama mkwe wakaniambia nisilale tena kule nje peke yangu mm. kwa sababu naweza nikaumwa ghafla usiku mm. kwa hiyo itakuwa ni shida bora nilale kule kwenye nyumba yao kubwa niwe nao kule hata kama nikiumwa mwambie mm, sasa lakini cha ajabu kilichokuja kunishangaza yule mama mkwe sasa mm. aliniambia ninunue viwembe. Viwembe? Viwembe viwili. Mm Nikanunua viwembe lakini sasa mimi sijui sija sijui mambo ya uzazi, mm. sijui kitu gani. Mm. Kweli nikatii nikasema sitaki mkwaze tena mama wa watu. Nikanunua vile viwembe akanambia hivi vitakuja vitakusaidia hata ukijifungulia hapa hapa nyumbani sijui nini mimi sasa sikuelewa lakini mm. vile vilemba nilikuwa navyo mimi sikumkabidhi mm. nilikuwa navyo mimi ndani mm. mm. kesho yake baada ya kuniambia hivyo mimi nikaenda kazini nikamwambia mama nikamwambia bwana nimeambiwa ninunue viwembe mm. viwembe eh viwembe vya nini Nikamwambia mimi nimeambiwa sijui nikiumwa ghafla sijui ni nini, mimi hajaongea maneno ya kueleweka. Mm. Ah, akanambia achana nayo vile viembe sikumwambia kwamba nilikuwa nimeshavinunua mm. nikaviweka tu ndani mm. basi yule kijana akaja akarudi pale alivyorudi mimi nikaumwa usiku hiyo hiyo siku ya Jumanne nikaumwa usiku nikapelekwa hospitali na yeye mama mkwe lakini kabla hapo nakumbuka wakati naendelea kuishi na yule mama yule mama alikuwa ananiambia yaani chochote utakachokisikia wewe niambie ukisikia hali ya tofauti labda unaumwa mahali niambie mama yupo huyo mama wa chakula mm. ni kila hatua yani eh, kila tu ukisikia tumbo lina kuuma niambie ukisikia tofauti niambie kwao mimi kila ninavyojisikia namwambia nadhani ali mpaka kuniambia hivyo alikuwa anajua mimi nakaribia kujifungua mm. ehe kwa hiyo nikawa namwelezea akawa anajua basi nikapeleka hospitali lakini niko njiani mama mkwe ananisema vibaya sana ananiambia ni wewe unapiga piga makelele unalialia he utaenda kunyooshwa huko <laughs> naambia utaenda kunyooshwa so nipewe moyo labda sijui nini ah, ah. utaenda kunyooshwa kwa hospitali hawataki kulialia hapo acha kulialia nyamaza kwa hiyo tukafika hospitali nikapokelewa nikapokelewa hospitali ile ambayo alikuwa anaitaka mwanzo au hospitali hapana kwenda si alikataa yule mama na mimi nikakataa pia mm. e, ina maana asingekuwa yule mama mimi kwa kuwa sielewi kitu na ni mgeni ningejikuta nimepelekwa Mm. Lakini kwa sababu ya yule mama ndo alikuwa kama mzazi wangu mm. ndo aliyenitetea mimi na kunisimamia usipelekwe. Ni e, nisipelekwe. Kwa hiyo mm. sikupelekwa, nilijifungulia kule kule hospitali tu ya kawaida hii mm -hmm. Nika, hapo nilipokuwa nahudhuria kliniki Mm -hmm. Wakati unapelekwa ukapokelewa nikapoke, nikapokelewa na yeye huyo nesi anafahamiana naye mm -hmm. tuliyemkuta zamu. Sasa sijui alikuwa anaongea naye kiruga vipi, lakini yule nesi mimi nilikuwa nafahamu kabla nilivyokuwa naenda kliniki, alitokeaga tu kunipenda. Kwa hiyo hata kunisema sema ile kunikaripia wala hakunikalipia wala nini, ngawa yule mama kaniambia wewe acha kulialia sio nini, nilikuwa naye wodini mm. usiku. Kweli Mungu akasaidia, nikaja nikajifungua Jumatano tarehe 12 asubuhi saa moja. Mm. Sasa baada ya kujifungua natoka nikajua labda nitakuta hata chochote kitu chakula. Nikamkuta mama mkwe amekaa kashika na shavu kakaa kitandani ananiangalia tu. Nimekaa mpaka hiyo saa moja saa mbili, njaa inaniuma vibaya sana. Mama yangu yule wa kule kazini alikuwa ameenda jumuiya siku hiyo, kwa hata alivyoenda kupewa taarifa niliezaa naye alikuwa hayupo. Alivyorudi ndo akaja hospitali, ndo akaja na maziwa akaniletea na chote kitu mm. nikala ambaye ambaye umezaa naye mwanaume naye hospitali alikuwepo? Alienda, alienda kumuita yule mama. Ah, kwa hiyo ndo alifanya jitihada. Eh, alienda kumuita kwa sababu yeye si ndo amekuta mimi naishi na yule mama kama mzazi wangu mm. na kila kitu, hata yeye saa nyingine huko anaenda kumwambia mm. kwamba bwana mzangu moja mbili tatu. Kwa hiyo yeye ndo alienda kumuita ndo nikaletewa hata chakula kidogo nikala. Mhm. Mm sasa kwa kuwa mama alikuwa anaenda kazini na alikuwa amebaki peke yake, maana nilikuwa mimi na yeye mm. hakuna mtu mwingine maana hata kuna kipindi alikuwa akisafiri ananiacha mimi na ofisi, mimi ndo naisimamia. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasimamia kila kitu, akirudi na mahesabu yake anayakuta, maelekezo yote kitu uelewi anakuelewesha hivyo. Kwa hiyo tukaa tulibaki hao, huyo mtoto alivyoondoka hakurudi tena mm. maana alirudi kuomba msamaha baadaye, mama akamkatalia, akamwambia mimi sikukufukuza wewe uliondoka mwenyewe na kiburi chako, kwa hiyo mimi sasa hivi sitaki mtu mwingine tena. Mm. Kwa hiyo ndo tukao tumebaki wawili, akabaki hapo yeye. Kwa hiyo hospitali hakukaa sana, kwa sababu anarudi kufungua kule tena. Mwanamke akarudia ile ile kauli hapo hapo hospitali, akamwambia eh, huyu kama hajajiwekea sio mwali tena, wala sio Rebeka, huyu kama hajajiwekea kula uzazi atajua mwenyewe mm. Ah, mama akaondoka. Mimi nilikuwa sina wasiwasi kwa sababu hela si ila usemi tu mm, ila sisemi tu, nimenyamaza. Nikarudi nyumbani, vitu vingine nilikuwa shanunua nunua, kwa hiyo sikuwa na shida sana. Nikarudi nyumbani, nimerudi nyumbani, nafatwa naambiwa leta ka elfu mbili hapo kakunulia nyama robo nyama robo tukuchemshie mtori tukuchemshie si supu si mtori ah, sasa mimi lazima hela sisikuwa na mkononi mm. lazima nimpigie mama mm. bwana nahitaji moja mbili tatu sengine yule mama alikuwa atumii ile hela yangu mm. anatumia ya kwake ananinunulia vitu ananiletea, au kama ajaja yeye mm. anamtuma mtu, mtoto ananiletea vitu mpaka nyumbani. Sasa yule mama mkwe yeye lengo lake alikuwa animpe hata kama akinunua bane huko huko mm. so kwamba hiyo hela kimpa ndo anaenda kununua vitu vyote mm -mm. kwa sababu ndizi wao wanazo shambani kama mara chache sana, kama hawana ataenda kununua. Ananiambia leta ka elfu mbili tena hapo. Sasa hivi nikawa naitwa na mwali kabisa, mwali leta elfu mbili hapo <laughs> nikakununulie kanyama kuchemshie unywe supu kama nayo zingine chochote zangu nazo nampa, lakini sasa cha ajabu nikiwa hospitali mwanaume sasa kaniibia simu yangu eh, eh. Kaniibia simu yangu kaenda kuuza tu, kachukua simu kaenda kuuza. Kwa hiyo hata vile nawasiliana na mama huyu mama wa chakula mm. natumia simu ya mama mkwe tena kwa hata kama nilikuwa napata changamoto kumwambia inakuwa kazi mm. sababu majibu yatakuja ya pengine yamechelewa e, e, ya hivyo unavyoongea na simu na yeye yuko hapo pembeni kasimama subiri simu sasa ambacho nilikuwa nakifanya yule mama na yeye alikuwa anaelewa mm kwa hiyo anachokifanya yeye ananiuliza bwana, vipi na hivi na hivi na hivi, si anaelewa kila kitu mm. Kwa hiyo mimi nina kazi ya kumtikia ndio au hapana mm. au naambia hamna shida yoyote hivyo, ili asielewe kwamba tuna tunamuongelea yeye au tunamuongelea yeye mwenyewe kwa mambo yake anayoyafanya mm. kwa sababu hata kama alikuwa anafanya vile kule akienda hawezi kumwambia bwana nasikia unamfanyia mtoto hivi na hivi Tambia wewe ni nani wake hawezi kumwambia moja kwa moja. Ndio. Ehe. Nika ile simu nikabaki hivyo. Kwa hiyo nikitaka kitu natumia simu. Simu iliibiwaje au ilipoteaje? Simu ilichukuliwa nilipokuwa nipo hospitali kujifungua. Mm. Baada ya kurudi, maana nilisahau nyumbani wakati mm. naenda hospitali kujifungua, kwa hiyo sikwenda na simu, kwa hiyo nilipoacha simu nyumbani kakuta imeibiwa. Mhm. Mm Ulijuaje aliyeiba ni huyu baba mtoto wako? kwa sababu aliongea mwenyewe kwa mdomo wake, alisema nimechukua, nimeuza. Kisa wala sikutaka kumuuliza sana, kwa sababu alinijibu kwanza kwa majibu ambayo sio mazuri mm. kwa yani kama kwa jeuri fulani mm -hmm. kwa hiyo sikutaka sana kubishana naye mm. ehe, ndio maana nikawa natumia simu ya mama mkwe, napiga simu kwa yule mama kule, mama wa chakula mm namwambia nahitaji kitu fulani, nahitaji hela, kwa sababu sasa nilishaogopa hata nikikaa na hela nyumbani hivyo hivyo naweza nikaibiwa pia ikachukuliwa hapo, maana mama na mtoto wote sio wema. Mm. Ehe, kwa hiyo nikaona bora tu niache kule nikihitaji kitu niletee, kwa sababu si nilikuwa ndani mm. sitoki, ndo maana nikaamua niwe nafanya vile. Basi kwa hivyo nikawa naambiwa leta hela kakununulie kanyama, leta ka elfu mbili hapa kununulia nyama robo, ndio kuchemshie hapo kasupu unywe, kutengenezee kamtori. <sighs> Maisha yakaenda hivyo, ilibidi niwe natoa kwa sababu sasa utakula nini? Mm. Itabidi utoe kwa sababu wao watapika ugali, watapika wali na wewe bado mgonjwa hujakaa vizuri, inakuwa ni ngumu. Tukaenda tabaduni zao kama kawaida, lazima uchinjiwe, kama mzazi uchinjiwe mbuzi mm. Baba mkwe akaja akanichinjiaga mbuzi, wakaongea na ndugu zake wengine wakanichinjia mbuzi kama mzazi. Nimejifungua pale mtoto wa kwanza nikachinjiwa mbuzi kweli, hiyo ikapita. Baada ya nyama kuisha sasa tunarudi kule kule kwenye elfu mbili mbili zetu ambazo ndo ambazo mimi ndo nitoe ili niweze kupikiwa. mm -hmm. Basi yule mama chakula kule alikuja kunitembelea siku ya Jumapili. mm -hmm. Alikuja kunitembelea, alinifungashia kila kitu. mm -hmm. Aliniletea ni kila kitu cha muhimu, kuanzia mavazi ya kwangu ya mtoto mablanketi, nguo, aliniletea mafuta, aliniletea chakula kwanzia maziwa, mchele, yani kila kitu, sukari, yani vitu vya muhimu kwa mtu. Alafu kutuambia mtoto alikuwa wa kiume wa kike? <laughs> mtoto wa kiume. Kwa hiyo akaleta nguo za mtoto wa kiume. Mm, aliniletea nguo kwa sababu mama mkwe mwenyewe kabla hata sijajifungua alikuwa anasema ninunue nguo na sijui ni mtoto wa kike au ni mtoto wa kiume. Kwa hiyo yule mama wa chakula akanaambia usinunue nguo. Mm. Acha tu. Ah, maana unaweza ukanunua nguo za kike mtoto wa kiume au nunua nguo hivi, hata kama za kiume afadhali, hata wa kike akiwa mdogo atavaa. Akawa ananiuliza vile pale navyoishi, akaniambia hivi vitu nilivyokuletea sijatumia hata hela yako, nimetumia gharama yangu kama ya kwangu, kwa hiyo usijali, hela yako ipo mm, nikamshukuru akaondoka. Na kipindi kile alikuwa hawezi kuja mara kwa mara kwa sababu alikuwa na sherehe ya mtoto wake atabarikiwa mm. kwenye mwezi wa kumi na mbili, kwa hiyo alikuwa na mambo mengi kidogo. Kwa hiyo sengine kama ajeja yeye anamtuma mtoto wake anakuja pale, maisha yakaenda. Nani ambaye anaishi na wewe kama mzazi wakati huo? Yule mama wa chakula niliyekuwa nafanya kazi kwake, anayekusaidia ndani e wanasema wa, wa sijajua kwa kama ndo inavyokuwa kwa kila mzazi, ila wanasema kuna taratibu ya mzazi anapotoka kujifungua mm-hmm. huwa mm. -hmm. kuna kuna yale zile kea ambazo anatakiwa apate afanyiwe. Ah. Nani ambaye alikuwa anasaidia upande wako? Ni mama mkwe mm. lakini ndo hivyo, yani sio hivile inavyotakiwa mm. kwa sababu muda mwingine nikienda bafuni nilikuwa naenda mwenyewe naenda mwenyewe, maana sengine na, ndo unajua tena bado kama utoto utoto, hujawahi kukutana na hicho kitu. Kukanda maji, kukanda maji ni yeye, lakini sio kila siku, sio kila siku alikuwa anafanya hivyo, maana mimi pia nilipojifungua nilishonwa mm. kwa saa ingine maumivu hapana, mm. niliongezewa njia mimi mm. Kwa kila siku vile na ile baridi kule, maumivu ninayoyasikia unajikuta nalia kama mtoto. Niko mwenyewe bafuni. Akija anaanza kuniambia sio kwamba anisaidie, mm. Akija ananiambia wewe unalialia huko nje huko chooni. Unajua watu wanavyopita hivi, unavyopiga kelele, watasema mimi sikuangalii, sikuhudumii, unaniaibisha mimi, wataona kama mimi sikuangalii wewe. Hebu toka huko bafuni, acha kulialia, toka huko nje, uje huko ndani. Kwa unakuta inabidi ninyamaze, nijikaze tu, natoka basi naendelea ndani huko ndani tumeenda kwenye nguo, kwenye swala la kufua nguo zangu labda na za mtoto vile mm. ilifika mahali akawa hafui tena, yeye alikataa kufua mm. na maana yule kijana wake baba mtoto ikabidi ashike zile nguo awe anafua mm. kwa hiyo zile nguo akawa anafua yule kijana tumeenda mpaka kupika. Ulikuwa unajipikia mwenyewe? Ulikuwa ah, ah. unapika nani hapo? Kupika alikuwa anapika mwanzo, yani kabla hujajifungua, sio unapika? Yaani nilikuwa napika mwenyewe, sengine sio mara kwa mara nilikuwa napika, kwa sababu nilikuwa natoka na chakula kazini. mm Kwa hiyo sio kila siku nilikuwa napika, sengine natoka na chakula changu kazini narudi nacho. Siku nikijisikia nimeshinda nyumbani ndo nitapika kwa napenda kupika wali dagaa na nike na karanga kwenye dagaa zangu nikila na ndizi ah, siku imeisha, lakini sio kila siku nilikuwa napika. mm -hmm. yeah, yeah. Basi siku zikaenda, mwezi wa tisa, wa kumi, mwezi wa kumi baada ya kwanza ya kujifungua, baba mkwe alinipa kiwanja kikubwa tu, alinipa kiwanja kikubwa sana, ndo akawa ameniambia, kwa sababu ule kile kipindi walikuwa wameanza kulima nyanya na nyanya kule ndo zilikuwa zinatoka. Kwa hiyo akanipa kile kiwanja akanituambia, hapa ulime nyanya hapa, kwa sababu utapata pesa zitawasaidia. Kweli basi tukashauriana na mzangu yule kijana akalima kweli zile nyanya, kulima mimi nikiwa mzazi, kulima nyanya kweli zikachipua vizuri, akaweka na vibarua. Sasa Nilipopewa kwanza kile kiwanja, mama mkwe hakupenda, akaanza kumlalamikia mume wake kwamba kwa nini umempa huyo mtoto kiwanja, mimi, mimi hata hujanipa unampa tu huyo mtoto. <sighs> Basi babangu akamkatia na yeye karibia na shamba langu, lakini sio sehemu yangu ya kwake pekee Akamkatia nani? Baba mkwe akamkatia sehemu ya shamba lake. Akamkatia Mama mkwe. Ina maana mama mkwe yeye hana hana milki ya ile ardhi. Yani anayo. Sio ya kwake. Anayo mm -hmm. lakini vile akutaka mimi nipewe kitu. Sasa ndo inakuwaje mpaka yeye anapewa tena kingine? Na maana alichopewa ndo cha kwake huku kwingine sio kwake au inakuwaje? Yaani alipewa kile ili kumfunga tu mdomo. Asiongee kwa sababu yule baba sauti hana kwa mke wake. Uh -huh. Ili tu aepushe ugomvi japokuwa sijaelewa hata wewe ulielewa mama ndo mwenye mji mzima mm. -hmm. umepewa eneo dogo yeye anataka eneo jingine la kwake ina maana alitakiwa akatafutiwe nje ya pale ya kwa sababu pale ni kwake yeah. lakini haikuwa hivyo akakatiwa pale pale akakatiwa pale pale karibia na shamba langu mimi maana yeye mwenyewe pia ndo aliyetaka mm. sio kwamba yule baba alimtaka ye kufanya vile mhm. hapana mm -hmm. kwa sababu ile sehemu nilokatiwa mimi mm. kuna sehemu ilikuwa ipo bado kubwa mm. imebaki na ambayo pia yule baba alikuwa haitumii tumii mara kwa mara mm. kwa hiyo yeye na yeye akataka pale pale maana pale nilikopewa ni mazingira ya pale pale nyumbani uh -huh. sio mbali na pale ndo alimpa ndio ehe kwa hiyo kweli zikaoteshwa nyanya zika zikawa zinaendelea tu vizuri. Sasa yule mama hakupenda mm. maana kila cha kwake anachokipanda anachokipanga hakifanikiwi. Akisema mimi kama hivyo kusema kwenda hospitali nimekataa huko alikokuwa anataka yeye mm. e, kila kitu nafanywa na watu wengine nasaidika mm. e, kwa hiyo alikuwa hapendi na pale nilipokuwa nakaa kwenye ile nyumba ile nyumba alijengewa na mtoto wake mkubwa mm. Kwa hiyo vile nilivyokuwa naishi pale, yule mtoto ambaye amejengea nyumba si mtoto wa baba mkwe wangu kabisa. Mm. Ehe, ni mtoto wa mwanaume mwingine ila amelelewa na yule baba mkwe wangu. Mm-hmm. Sasa mm -hmm. sijui alichokuwa anaongea naye ni nini hasa mm. -hmm. lakini yule dada alikuwa akipiga simu anamwambia hapo Anasema hapo kwa hapo sijamjengea mtu yoyote, nimemjengea tu mama yangu peke yake, kwa wengine siwatambui mm. kama vipi waondoke ki basi mimi nikawa tu na nyamaza kwa sababu wao ndio wanajua. Mimi nilikuwa stories eh, kwamba huyu mama alishakutoa na hili na hili sijui. Mm. Kwa kukaa watu huko ndo unasikia bwana, kumbe huyu, kwa sababu mimi saa nyingine yule mama alikuwa akininyanyasa mm. tuseme baba mkwe wake yeye, mama mkwe wangu alikuwepo hai baba, sijui sasa hivi alikuwepo, alikuwa haelewani naye. Kwa hiyo yule babu mimi ndo alikuwa ananisaidia, ananisapoti mm. ehe, pamoja na huyo baba mkwe mm -hmm. ehe, basi Tukaenda tukaishi mama mkwe, kuna siku wamesha walikuwa wamesha wengine waliotangulia kulima nyanya walikuwa tayari wameshavuna wanaziuza. Sasa baba mkwe ndo kazi yake hiyo ilikuwa, kashapata hela hiyo ni kwenda kulewa tu. Sasa mm-hmm. mm. hiyo siku nakumbuka baba mkwe alirudi amelewa. Tunajua ni kawaida yake kulewa, lakini hanaga fujo mm. hafanyagi fujo yoyote Karudi tena siku alirudi na kijana wake kale, wote wameelewa. Mm. Maana kijana alivyorudi tokea nimejifungua hakuondoka tena. Alikuwepo. Walivyorudi wameelewa, akawa anaongea ongea. Sasa sijui mama mkwe alichomwambia yule baba baba, baba mkwe mm. sijajua walichoongea kwa kweli, lakini kwa kuangalia tu nilijua kwamba huyu mama kuna kitu kakifanya kwa huyu baba mm kwa sababu kitu gani atakuwa kuna maneno ambayo amemwambia mm. ehe maana yule mama mtoto wangu nikiwa na ndo kafikisha mwezi hivi mm. naelekea miezi miwili alishaniambiaga kauli moja kwamba nimwachie yule mtoto niondoke sababu Al, kwa sababu alisema yeye hataki mwanaye aoe mtu kabila lingine tofauti na la kwao mm-hmm. anataka mwanae awe kabila lao tu ndio ehe ah, mi nikamwambia mimi mama siwezi kuachia mtoto wangu mm. mimi nitamlea nitapambana naye atakuwa ataishi tu lakini sio mimi nikuachie mtoto mdogo hivi takuachaje mtoto mchanga hivi mi nitaondokaje kweli siwezi basi baada ya hapo hivyo mimi sikujua kama aliongea nini na yule baba sijui kwa kweli hiyo siku baba akarudi akawa amelewa anafanya fujo kuna maua hapo yalikuwa yamewekwa hapo kama mapambo nyumbani akawa anavunja vunja maua mama yako ananiambia nenda kamtulize babako nenda kamtulize babako nikaa naenda kumtuliza nikamwambia baba tulia acha fujo hivi na hivi kwanza eh nikaona sasa hapa mambo yanaelekea baba baba na mtoto wameanza kugombana sasa nikasema hapo akianza kugombana inakuwaje? Mtoto wake wa kiume huyo ambaye mm. nimezaa naye akaenda kumuita babu yake. Mm. Sasa katika kwenda kumuita babu yake, huyu baba anafanya fujo. Mama mkwe mume wake anavyofanya fujo vile, sio kwamba anaenda hata kumzuia, mm. ndo kwanza anakaa pembeni anacheka mimi na mtoto wake wa kike huku tunahangaika kumtuliza, yeye amekaa pembeni anacheka, alafu mimi hey, eh, kamtulize baba yako, wewe si ndo anayekusikilizaga tu. Basi na yeye akajifanya akaenda kumtuliza tuliza, lakini baba hakuelewa, akaondoka zake akaingia jikoni kupika. Hmm, sasa nikaona hapa tunakoelekea ni hatari. Roho nyingine tu ikaniambia niende nikamchukue mtoto ndani. Mm. Maana ile fujo ilikuwa imezidi sasa mpaka anachukua hata mawe. Ah, hiyo fujo inalenga nini hasa? Sikujua, lakini sana sana pale yule baba alivyokuja alikuwa na kama ugomvi na mtoto wake mm. Lakini mimi kwa jinsi nilivyokuwa nimeona mm. chanzo ni mama mkwe, kwa sababu alishaniambia nimwachie mtoto nifanyaje, niondoke. Ugomvi na mtoto wake ulikuwa kwenye kwenye kitu gani? Kwenye swala kwenye swala la hayo mambo yao ya biashara kwamba kwamba yule baba ameuza tu nyanya kule, hatoi hela, hampi ha, yani kijana anataka apewe hela na baba yake baba akafanya kazi yeah. na kijana naye kapewa eneo lake kalima naye kapata, lakini bado anataka za e, baba, bado anataka za baba baba e, na, anakuja e, na mama yake mm. ndo mm. alikuwa anamshawishi kijana amuombe baba e, amwambie mm -hmm. ina maana mama na mtoto kijana huyu mm. lao hili moja, moja Baba ulipomtuliza alitulia au kutulia mm -hmm. Iliendelea fujo mpaka hata kijana alivyokuwa ameondoka kwenda kumwita babu yake mm. Ikabidi mimi sasa ni, nimeona hatulii, nikaona sasa hapa kuja tu nimchukue ni mtoto kwa usalama, maana alikuwa anataka kuingia ndani, nasema nitamchukua na hicho kitoto nikitupe tupe huko, yaani maneno mengi tu. <tsk> Nikasema ngoja nikachukue tu mtoto kwa usalama mm. Nikatoka naye nje nikamfunika vizuri kuna nguo zangu zilikuwa za mtoto zilikuwa kwenye kamba. Mm -hmm. Basi nikaa nimetoka paka kwenye sehemu ya kamba kule nikamchukua mtoto. Sasa nimeenda kusimama kule nasikia yule baba ananiita, "We Rebeka." Nikaitika. Akanambia, "Nawe toka kwangu." Akachukua jiwe kubwa akalirusha nikaenda kugonga kioo cha cha sebule sebule ya kwao. Mm. -hmm na hapo nilipokuwa nimesimama sio mbali na hapo nilipokuwa kwao uzuri nilipokuwa nimetoka kumchukua mtoto nimeenda kusimama kule kwenye nguo kuchukua nguo lile jiwe halikunifikia likaishia kupiga kwenye dirisha mm. Mm-hmm. mi nikaondoka nikakimbia nikaenda kwa yule mama kule wa chakula ambaye ndo alikuwa anakulea ehe vitu vyako hujachukua vitu vyangu sijachukua nilikuwa tu nimechukua nguo hizo zilizokuwa kwenye kamba za mtoto na mtoto nilikuwa nishambeba. Nilivyotoka ndani nilikuwa nimefunika mm. kwa sababu angeingia ndani angeweza kumuumiza hata mtoto. Ehe, ndo nikajiongeza nikatoka na mtoto nikamfunika, nikachukua na nguo pale haraka kwenye kamba nikaondoka. Baada ile fujo kuzidi na lile jiwe lilivyonikosa tu, ikabidi nikimbie. Nimeenda kule kwa mama nikamwambia kilichoendelea hapo. Mimi nikamwambia sijui ugomvi wao nini hasa, lakini ndio hivyo kilivyotokea fujo zimekuwa nyingi, ndio maana mimi nikaamua nifanyaje, niondoke. Basi kweli mama kutumia ustaarabu akampigia mama mkwe mm. akamwambia vipi, mbona mwalikaje hapa usiku? Ah, mama mkwe alichomjibu akamwambia, wewe mwache alale huko kwako, kesho nitakuja tutaongea. Baba kweli alikuwa anafanya fujo hapa nyumbani. Basi nikabaki kwa yule mama. Mm, mama akanipokea akanihudumia kama kawaida yake. Nikaenda nyumbani nikalala kwake, nimekaa siku ya kwanza hajaja mkwe, Siku ya pili hajaja, kijana tu na mume wake ndo alikuja. Siku ya tatu hajaja, kijana na kijana na babake mhm. ndo mm -hmm. alikuja. Yule baba akaja kuniomba na mimi msamaha. mm -hmm mama mkwe hajatokea hata siku moja. Msamaha akiwa naomba anasemaje? Alisema tu bwana wewe samani, samee nilikuwa nimelewa. Kwa fanya urudi nyumbani. Uh mhm. -huh. Mimi nikamwambia tu sawa, lakini mimi moyo nishakataa nikasema sirudi tena. Mimi nilikataa kabisa nikasema mimi siwezi kurudi. Mimi kusamee nishasamee lakini kurudi sirudi. -hmm. Basi kijana alivyokuja mimi nilichomwambia nikamwambia tu mimi naomba niletee nguo zangu. Mimi kurudi huko sirudi tena. Kama unataka mimi nirudi huko cha kufanya we pangisha chumba maana bei hata ikuwa kubwa kipindi kile. Nikamwambia fanya mpango, pangisha chumba. Mimi hapa na wewe hata kama ukiondoka, mimi mwenzio nafanya kazi na mtu wa kunisaidia pia yupo. Kwa hiyo mimi lakini pale nyumbani kwenu mimi siwezi kwenda kukaa tena. Basi huyu mama anayeuza chakula huyu aliyenisaidia mtoto wake wa kike mkubwa alikuwa anauza duka la nguo. Kwa hiyo mimi nilikuwa sishindi, hawaniachi nyumbani peke yangu. Nilichokuwa nafanya naenda kushinda pale dukani kwa yule dada, maana duka yake ni kubwa, hata sehemu ya kupumzika ilikuwepo. Basi kuna siku nilikuwa nimetoka hapo, nimeenda kuanika nguo za mtoto, Mama mkwe akapita pale dukani ambako nilikuwa mimi napumzika. Hakuenda kwa yule mama hata mm. tokea amemwambia atakuja waongee, hakurudi, hakwenda. Alivyokuja sokoni akapitia pale duka la nguo. Mtoto nilimwacha na yule dada pale wa duka la nguo. Nilivyomwacha pale mimi nimetoka, mama mkwe kaja. Anamwambia huyu yuko wapi? Mimi sasa nauliziwa. Huyu yuko wapi? Akamwambia ameenda kuanika nguo za mtoto anamwambia mtoto, naona unatanga na njia. Anamwambia? Anamwambia mjukuu wake kabisa. Mm. Naona unatanga na njia. Huyu mtoto wako wewe mm, sasa? Mm, mtoto wangu mimi. Akiwa ana, ana, anasikia Niki, sasa? Ni kadogo. Sasa anakaambia ana, Ni ndio hivyo, yani Reda sikamshika na mbembeleza mm. anavomwangalia pale. Naona unatanga na njia. Mhm. Mm Basi. Wewe unasikia ukiwa nje? Mimi ni alikuja kuniambia yule dada, mama mkwe wako kaja hapa anaongea maneno hata sio mazuri mm. anamwambia mtoto ana, anaona anatanga na njia mm. na alikuja akamwambia ni mama yake mama yake akasema ni yaani mimi ndio maana kugombana na hawa watu mimi siwezi ah, basi hawa wakwe zangu sasa Mm. Mm, akasema mimi siwezi kugombana kabisa na hii kabila. Mama yake yupi alimwambia? Huyu mama yake huyu ah, dada. Eh. Huyu eh. mama ana mtoto wake Aha, huyu mtoto wako alikuwa ameshikwa na mtoto wa mama wa chakula. Eh, ndo alikuwa ameshika. Ndo akaja kumwambia mama yule eh, alikuja kumwambia yule mama alikuja hapa, mm. akamuuliza kwako amefika? Mm. Akamwambia hapana, akasema basi amekuja hapa dukani. Anamwambia mm. mtoto naona unatanga na njia. Ndiyo. Eh, lakini kwa mama kule hajafika. Mm. Na ingawa alimwambia kwamba nitakuja kesho tutafanyaje? tutaongea ndio ehe ina maana kama kanitelekeza ehe basi mi nikaendelea kukaa kwa mama pale nikamwambia mi sirudi kule mm. kijana anakuja kila siku rudi nyumbani rudi nyumbani nikamwambia hapana mi ninachotaka wewe mi niletee nguo zangu basi huko kurudi mimi sifanyaje mimi sirudi tena mm -hmm. haya basi akaenda hivyo hivyo akampigia kuna dada yao alikuwa huko Dar es Salaam, wa pili kuzaliwa sasa mm. Ina maana mimi namuita wifi, Akapigwa simu akaja. Kijana anahangaika, wakati huo mimi nimeondoka nyumbani kila siku, anakuja kuomba msamaha arudi. Nikamwambia tafuta, akaambiwa na yule mama tafuta sehemu nyingine, tafute na nyumbani. Wewe mamako unamjua, tafuta nyumba mkakae, lakini sio hapo mwenzio unamfanya mwenzio anapata shida. Haya, dada mtu akaja na alivyokuja wote wakaja, kaka mtu na dada mtu hapo wakaja, wifi yani na huyo niliezaa naye wakaja mpaka hapo nilipo kwa huyo mama, wakaanza kumwambia bwana, tunamuomba arudi kule. Mimi nikamwambia mimi sitaki kurudi. Mm. Ah, wakang'ang'ania, akaambia ah, sasa hivi tumeshatafuta nyumba ya kukaa kwa hiyo hautarudi kule nyumbani, mtakuwa mnakaa nyewe wenyewe. Sasa jinsi walivyo, kwa kweli wale ni wakorofi. Mm. Yule mama wa chakula akanambia nenda tu, mimi sitaweza kupambana nao hawa, wanaweza wakanifanyia hata kitu kibaya. Kwa hiyo wewe kubali tu, nenda, tutaendelea tu kuwasiliana, lakini kuendelea kuwa na kuwa na wewe itakuwa matatizo bora tu kubali uende ili mimi niwe na amani. Basi ngefanyaje? Singeweza kungania nikabidi niondoke. kuondoka kwenda kwenye hiyo nyumba sasa ambayo imetafutwa majanga. Nyumbani ni ya tope, kuna za tope nzuri, lakini sasa ile ni inaonekana ya siku nyingi, ndio mimi naambiwa naenda kukaa hapo. Nyumba haifai, haieleweki nikalitoa kitanda changu pale na vyombo vyangu nilivyokuwa nimeacha na nguo zangu, nikaambia haya, nyumba ya kukaa hii hapa eh, unaambiwa na na wifi nyumba hii hapa mshatafutiwa, mtakaa hapa na mwenzio, maisha yataenda. mm -hmm. Wakati huo mi sijui, kumbe wifi mtu, mama mtu na kijana mtu wameshaongea mambo yao kwamba kijana aondoke, kijana aondoke mimi nibaki na wifi mtu, mimi niondoke naye nije naye Dar es Salaam ili nije nikae naye mm -hmm. Basi baada ya kuingia pale baada maana hayo mambo kuongea kule mbele ya yule mama kwa sababu angejua angekataa tu mm. Basi tumefika hata tuna siku ndo akaniambia hizo habari kwamba sasa tunataka awe kashapata kazi huko mjini, aende mjini akafanye kazi. Kwa hiyo cha kufanya hapa, maana sijui dada mtu na mwenyewe akuwa na hela, tuuze hicho kitanda na hilo godoro mm. kitanda changu mimi na godoro niuze te, wachukue wakiuze mm -hmm. mimi niondoke na mtu wagawane hiyo hela wakachukua kile kitanda wakakiuza kweli, na sijui walikuwa wameshajipanga kwamba wamepata na mteja mm. mimi sijui. Basi wakauza kile kitanda na godoro kweli, wameuza. Mimi nikabaki pale, nikasema sina la kufanya. Ukalalaje? Nilala chini wakati huo baba mtoto yuko wapi? E, yupo hapo baba mtoto. Baba mtoto aliondoka. Ashaondoka tayari. Eh, wameshauza. Sasa ameuza leo kijana mimi aliniachia hela kidogo mm. ifi mtu ndo alitegemea kesho atakapokuja ataikuta hiyo hela mm. cha ajabu kijana mwenyewe akaondoka na hela, mimi aliniachia tu kama elfu thelathini hivi mm Akaondoka, ila uzuri hapo nilipokuwa nakaa tuseme wao huyo niliyezaa naye anamwita shemeji mm mwanamke ameolewa pale na yeye anatoka Dodoma Mm. Yule dada ndo alinishauri akaniambia kwamba usilali tena hapo mm. nilivyobaki peke yangu. nisilali pale tena peke yangu ni, akaniambia njoo lali hapa kwangu. Na wakati huo siwezi kurudi tena kwa yule mama kule. Nitarudije na nimeshaondoka? Kwa mama huyo mama wa chakula. Mm -hmm. Singeweza kurudi kwa sababu nimeshaondoka nimeshakubali. Mm. Ehe. Nikaona tu bora nikubali nistiriwe hapa siku mbili tatu Kweli nikaenda nikakaa kwa yule mama, Mwanamke kashaondoka. Yule dada naye ndo kaja kesho yake anataka hela, akanikuta kwa yule mama mm. Lakini kabla hakuja hajaja hiyo kesho yake, ile nyumba nilivyoondoka tu pale mm. usiku mvua ikanyesha, ile nyumba ikabomoka ah. ikabomoka ile nyumba, yani ina maana mimi ningekuwa siku hiyo na mtoto wote tungemalizikia huko kwenye nyumba ambayo ulikuwa eh, ambayo nilikuwa nimekaa eh, nikaachwa peke yangu eh yani kuondoka tu, maana yule mama akaniambia siwezi kukaa na mtoto hapo, ataumwa hata mafua. Ndo akanichukua nikaenda kukaa kwake. Kesho yake yani naondoka tu, nimelala kwa yule mama, mvua imenyesha usiku, nyumba ikaanguka yote chini, yote ikaanguka yeah. Yani na uzuri sikuwa na vitu vingi, kwa hiyo hata yule mama alisaidia kuvitoa vile vitu vyangu akaviweka kwake, nyumba ikaanguka. Alafu kesho yake wifi mtu anakuja anaanza kunilalamikia tena mimi hapa kwamba hajaachiwa hela. Mhm. Mm sasa mimi nikamwambia mimi sijaachiwa hela kwa sababu nikasema ndio na hii hela nikisema kwamba nimeachiwa ataweza kuniambia hebu ilete hiyo hela. Nikavunga nikasema hii hela sisemi. Mhm. Itanisaidia mm -hmm. na mtoto. Nikamwambia mimi sijachua hela yoyote, akawa analalamika, yani huyu mdogo wangu huyu, yani ameondoka na hela yote, sijui nini. Ah, akalalamika kweli kweli. Basi hajasikitika kuona nyumba imebomoka na ndio wala, yani yeye alikuwa analalamikia kwamba yeye kwa nini mdogo wake ameondoka na hiyo hela hajamwachia. Basi basi sio kwamba kaumia kwamba mimi nimenusurika, hata aseme asante Mungu. Basi na mimi akaniuliza sasa, kwa hiyo unaondoka na mimi Dar es Salaam au unaenda Dodoma? Kwa sababu nilimwambia mimi nataka niende Dodoma. Mm. Nikamwambia mimi bora niende tu Dodoma, niende nyumbani. Basi akanikasirikia akawa ameondoka. Mm. Mimi nikabaki kwa yule mama. Basi nikaongea na yule mama nikamwambia, na kule nilipokuwa nafanya kazi kuna wengine pia walikuwa wanafahamu. Mm. Kuna dada akaaga amenisaidia blanketi la mtoto la kujifunika mimi na mtoto godoro baada ya kuuzwa hivyo kabla sijaondoka mm. nikapewa godoro nikapewa blanketi shuka yani vya muhimu ni vya, vya kunisaidia mimi na mtoto tusipate na baridi nikanisaidia hivyo shuka godoro nikapata blanketi zuri nikakaa pale kwa muda ndo nikamwambia yule mama aanze kunitafutia kazi hapo mtoto sasa na miezi miwili miezi miwili hapa Mama mkwe anajua kabisa mimi alionikuta, lakini hata kuja kuniona hajaja, wala baba mkwe hawakuja. Mm. Niko pale kwa yule mama. Mm -hmm. Basi yule mama akawa amenitafutia kazi kwa mzee mmoja yuko Moshi, yuko Moshi lakini na huko anamke anamke mm. Moshi na Arusha mm. walikuwa wanatafuta msichana wa kazi. Yule mama, mama yupi anakutafutia? huyu nilisaidiwa nimesaidiwe hapo niliponusulika uh-huh. Mhm. ndio akawa ananitafutia kazi kweli huyo mzee akapatikana akamwambia bwana kuna mtu anataka kazi mhm ana mtoto akaambia ana umri gani mtoto ikabidi amdanganye amwambie ana miezi minane Mm. Kwa sababu wao si wanajua mimi yani kwa ile hali mimi hata kama naona nina nguvu lakini wewe ni nini? Ni mzazi. Mm. Uruhusi hawezi kukubalia ukafanye kazi. Na wewe hapo kiuhalisia una miezi mingapi? Mtoto na miezi mingapi? Miwili. Miwili. Mm. Na miezi miwili. Lakini ikasemekana minane. Eh, akamwambia na miezi minane ili yule mzee asikatae kwa sababu kwa sasa pale hawezi kuniweka siku zote. Mm. Kwa sababu yeye mwenyewe ana familia. Mm. Mimi anilishe na mimi na mtoto, na pale siwezi kwa kule singeweza kufanya kazi kwa sababu kule mila zao wanasema wao wateja sana sana wanaume hawawezi kukubali kuhudumiwa na mtu mzazi kama mimi niliyejifungua mm. hawawezi kukubali kuhudumiwa mm. kwa hiyo hata ni mama kule akasema bora hata ingekuwa kwenye mikoa yetu mingine kwa huku hawakubali wanakuona wewe bado mzazi kwa hiyo hata ukija kufanya kazi hapa hamna mteja atakaye kubali kuhudumia wewe. Sana sana tumi wateja watafanyaje? Wataondoka eh. Kwa hiyo ndio ikabidi nifanye hivyo. To yule mama kweli akaokea na yule mzee, hela ikatumwa, nikapanda gari mpaka Moshi. Mm. Nimefika Moshi, nika Moshi mjini, nikachukua gari nyingine ya kwenda udi Moshi Uru. Mm. Kafika mpaka kule kwao, sijawahi kufika hapo Moshi, ndo mara ya kwanza. Nikafika mpaka kule nikapokelewa. Cha kwanza tu nimefika, maana ni bibi na babu mm. ni wazee kweli kweli, ila wazee wana nguvu nguvu zao tu mm. Nikafika pale akanipokea. Cha kwanza wewe bibi, he, wewe mtoto ndo ana miezi minane he, mtu ana miezi minane, mbona wewe bado mzazi kabisa? kanipa. Alimshika mtoto kamwangalia. Yaani nikiwa tu nimemshika na mimi mwenyewe alivyoniangalia, akaniambia mm. bado mzazi. Mm. Wewe utafanyaje kazi? Wewe huwezi kufanya kazi wewe bado mzazi. Mbona akatudanganya? Ah, basi mimi ikabidi wawapige wale wazee wakawapigia watoto wao simu. Mm. Wakawaambia bwana, hapa tumeletewa mzazi hapa. Mhm. mm Huyu bado kabisa inabidi arudi alikotoka. Mhm. Mm eh, na hapo mama chakula kule aliyenisaidia yule ajui mm-hmm. kwamba mimi nimeshaondoka upo Moshi niko nimeondoka Moshi, ajui hata kama nimeshaondoka mm. kwa sababu siwezi tena kusema namfuata, namwambiaje? Na wakati huo simu umepata nyingine? Simu nilikuwa bado sina. Uh-huh. E, ina maana hata mawasiliano aliyoyafanya na wale watu wa Moshi mm. ina maana kwamba nilipewa namba mm. kwenye gari, ina maana nikifika nitaupa simu hata kwa konda aliyekabidhiwa mimi nitapiga nipokelewe na wenyeji wangu.